Ребят, мы уезжаем обратно в холодную, грустную, серую Россию. Нам от этого э, немножечко печально, но мы по вам соскучились. Мы были в Мексике, это было круто, но в гостях хорошо, а дома лучше. Да? Россия это все-таки Родина. Россия это березки, это вот здесь, вот у нас. Ну и большое спасибо Текиле Альмека за то, что она привезла нас в Мексику. Мы, можно сказать, ее попробовали. Полностью, всю Мексику Полностью, С ног до головы. Друзья, ставьте лайки, это будет гарантом того, что мы поедем в какую-то новую страну, куда-то еще дальше, чем Мексика, я не знаю, Северный полюс какой-нибудь. Хочу Киргизстан, пожалуйста, Или больше Душамбе, лайков. Душамбе, больше лайков ради Душамбе. А, э, вот в таком составе мы с вами прощаемся, мы увидимся с вами вновь. Пока-пока. Пока. -пока. Ага. Все, погнали. погнали. Вперед. Погнали. Я мексиканец, веселый чувак oh. Не морозь меня. Калибри. Моим коня. Калибри, реально. We could start Абрахам, что мы будем сегодня делать, расскажи нам. Ты что, не выучил русский? Мы же тебя попросили за день, мы тебе вчера сказали. буквари. Выучи русский, мы же тебе сказали. А спроси его, он смотрел наш выпуск с безумными коктейлями? Э, нет. <laughs> Я сразу тебе скажу нет. So what are we waiting for? Guess it's the sound of an open door. А как говорится, первая пинья комом. <laughs> Спасибо. Спалился, что тебе за 40, ладно. <laughs> Вот последний должен отрубить себе что-нибудь. Слушай, Саш, ты новенький, нам нужны рейтинги. видите, эти золотой этот, молодой Квадратов а черный. Да? Ну, смотрите, пацаны, вы видите, да, что Хесус и Леха, они постарше нас. Лех сейчас закусит вот этим стеклом, который сверху, и все, и больше ничего не надо.